online media Uganda tuli eno awano wetinanye ayepimba seriao naye tugezaako kubuza kuba tuze obaddala kituufu segirinya Muhammad edobozi ly'ekyebando yaliko wano oba nedda twagala kumanya esifa yagituula oba nedda ayinza okuba yasomerawo naye nga yakoma mu siniya thiri oba siniya tu neyeewaggula n'agenda kusomera eddala twagala kumanya yaliko wano teyaliiko tulina abantu ab'enjawulo ng'okunoonyereza bwe kuli tumanya nti oba seginya oba yasoma oba teyasoma mukama wange buzaako kubakulaba eh, musibe mutya banamawulire hmm. musibe mutya bassebo hmm. eh, segirinya hmm. kyekiriwo ekituufu yasomerawo naye ate bo abaliwo bagamba mbu yasomerawo naye teyatulirawo kati kyenjagala okumanya gwe wano mukino ekitundu omazeyo emyaka emeka emyaka giwere kumi netaano emyaka giwere kumi netaano gweobeera luddawo mu kino ekitundu kubanga kusinzira gwe nga bwoŋambye nti yasomerawo eh. kyenjagala omumanya gwe wamulabako ngaatambula wano kubanga omwana yenayina waba asomerao kusomero nogamba owaayo eh, akavubuka kagenda ku ssomero naye katuukayasomanga ne baganda bange abamu bali dubayi ki mm, mm. naye abamu bagamba mbu teyatuula naye ffe twamulaba ngaasoma mm. eh, ate abaliwo nga bo hmm. saazaleyo bedimasita abaliwo hmm. eh, eh, hmm. okusinzira ku center number eh, eriko eriko u0 53 eraga nti nno eraga nti nno senta eh, namba eyo ya mengo senior secondary school ah, byona byona ebyalinga wano nti obakugamba nti ki hmm. abasinga bona egyo emyaka tebatuliranga hmm. era bagenda ba kumasomero mala hmm. kakati ogamba otya nti segiringa ebiseera bino teyakuma bagendanga ku masomero malala era bwe batuliranga baba babalapimba esawe eh. eh? baba babalapimba babalapimba sebaba ah, ah, balalirya essomero eddala kale ebiseera bya segirinya bibaalimu hmm. eno teyalina sente hmm. kale nekirala hmm. nekirala nga nze kyeŋŋamba nti ye nga yesegirinya waba alina ebiwandiiko ebituufu abireete mubanbyebyo byawaayo bwe biba nga byebyo byawaayo eh. oba nga bamusikayo ebiwandi eh. eh. mm. etteeka eriba liragirayo lityo bamugjeyo bwaba alina ebiwandiiko ebituufu abireete asigale mu paliamentkalemdia ziganda twabagambye nti nokino ekintu kyaffe ah, tugezaako okunoonya ensonga semasonga okulabira ddala ddala ono omusajja yasoma oba teyasoma waba teyasoma tumugjeyo naye waba yasoma agende maaso n'okuwereza banakawempe emyaka etaano twabagamba ekintu kimu nti nofe amazima tugajja waneeno eh, wemuba mwagala amazima gonna gonna gonna mugajja waneeno ku senta y'amazima tukuba 360 netubalaga buli kimu nga wekibeera mwekumireko temugivaako lungi ali konani media uganda sako nekigtv ah, twabagambye nti nno olunaku olwaleero tugezezaako okugoba mugoba nsonga ndowooza twagala okunoonyereza ku nsonga za Ah, za member of parliament amanyiddwa nga segirinya muhammad twagala kumanya yasomera wano oba teyasomera wano biri bye mulaba byebizimbe bya pimba secondary school ah, ne wano wemulaba wenyimiridde byebizimbe bya pimba secondary school twagala mmanya ddala ya obiwa wano oba si obiwa wano oba ddala batufera bufezi nga wemulaba lino lyesomero lyonna lyonna lyonna nga lyemulaba kameramani wange ayinza odiba kubira mu 360 okwongera maaso n'okutangaza ensonga semasonga oba ddala segirinya muhammadi yasomera wano oba teyasomera wano eno ah, abantu bangi nnyo ah, muzze mwebuuza ddala nti eh, ddala kituufu omusajja ono alabika teyasomera wano eno oba yasomera wano eno twabagambye nti tuli ku pimbas ah, secondary school eisangibwa wano eno wano eno mu kisenyi wano eno ekawempe nga twagala okumanya ensonga sema masonga ddala segirinya muhamedi yasomera wano oba teyasomera wano kubanga tuzze tugonjola maaso wamu n'okumanya amazima eh, oba omusajja yaliko wano eno kubanga okusinziira ku edmanster ah, tubadde eri naye munda n'atugamba nti nno okusinziira ku senta namba ah, eri wano eno ah, ne piobox bikakasizibwa ddala nti nno segirinya muhamadi teyasomera wano eno bikakasiza ddala n'okakasiza ddala okwamangu nti nno segirinya muhamadi teyaliiko wano eno kubanga kubanga senta namba eriko uh, u0053 egezaako okulaga nti nno ya mengo senior secondary school ate uh, bwetuva ku senta namba uh, tugezezaako maaso uh, n'okulaga pio box namba uh, eyesomero lino eno nga ndala tekoresponding nesomero erya mengo senior secondary school so akazindalo nkaza wammwe ddala tubuuza segirinya muhammadi eddoboozi lyekyeba ndobe eddoboozi lyekawempe yaliko wano oba tayaliko wano edmanster byonna bitulambuludde omulungi ali ku online medias uganda saako ne hgtv olunaku olwaleero tugguse n'ensonga semasonga ensonga olwaleero gye tugguse nayo twagala kumanya ddala ebyogerwa bituufu oba si bituufu webibanga bituufu ekitegeeza omusajja yayiseewo okwesoga paliyamenti eye kumi n'emu muyinza okwebuuza ndiruddawa ndi mu ofiisi ya edmanster amanyiddwa nga dalaus wamala e, ngaolunaku olwaleero e, nga essomero liyitibwa pimbas secondary school ekituleese tuzze kumanya mazima ddala segirinya muhammad obbiwa wano oba si obbiwa wano ddala indexi number Ah, eya pimbas eya eriko u0 053 ah, ya wano oba si ya wano ebyo yensonga semasonga etuleese uh, ah, waneeno mu ofiisi ya edmanster amanyiddwa nga dalausi wamala edmanster buzaako kubali conal medias uganda saako nekipiti uh, bakadde bange abaganda bange mwenna basibu ne banyabo amannya nze dalausi wamala mm. edmaster wa pimba secondary school yes. esebo eh, mm. uh, ndi musanyufu nnyo okumpa omukisa okwogerako eri ensi yange mm. esebo eh, kakati edmaster eh, aka tutandikirewo tetwagala mm. tukuliise kubanga abasomesa bagendera ba, nnyo ku budde esebo uh, ah, tulina ensonga ebobbya bannayuganda omutwe mm. ngaensonga eno egamba ddala mm. segirinya muhammadi oba segirinya richard mm. nga amanya ago begaliko uh, kugundiza eza paslip hmm. mumumanyi temumumanyi yasomera wano tasomerangako wano obiwa wano oba atufera katutandikira uh, segirinya muhammad honorable eddoboozi hmm. lyekyebando hmm. kati allah yamusula eddaala eddoboozi lyekawempe esebo tumumanyi mumumanyi esebu ekyokubiri kubyobuuziza mm. mm. obbi wa wano kitegeeza asomerako wano esebu yasomerako wano esebu <coughs> byonna ebizze byogerwa nti mm. waliwo abadde batandisa okugereesa eyo nti uh, nti senta namba ya <coughs> imbas secondary school nti efaanagana ne senta namba ya mengo senior secondary school ate amanya ga segirinya richard mm. tiga corresponding na na, na amanya mm. agomwana awa mengo senior secondary school mm. mm. ekyo kintu ekyo kyogera kote impozi nzize nkyogera lwatu mm. kuba center number sizakyama hey, eh, era ne wano ziwandiikibwa ku bisenge mm. byomu kawempe senta mm. namba ya pimba seri u 1549 u emu e, e, 5 nyamwenda mm. ate ya bannaffe yabemmengo e, mm. kyendowooza yeyo yalabikidde ku mpapula zino ezizze nga ziyitingana ku mikutu mugatta abantu hmm. empozi era okwongera okukkaatirizaku ekyo okusinzira ku kyombuuzizza hmm. tewaliwo ojja kisanga mu uganda hmm. nga amasomero ne bwe gabeera abiri nga gagabana center namba ase kituufuera eyo era okozesa ekigambo ekirungi okusuubira eh, era eyo nga bwe wagirabye bwe nagirabye hmm. kuba nange information eyo njigabana nga bwokola ki nga bwogigabana hmm. tulinze kooti hmm. e, e, e, ekole okusalawo kwenkomeredde naye nga kuffe kyetwalabye dokumenti eraga nti evudde mu kitongole ekya uneb ngaerabikira mu mannya aga pimbas ngaesomero ngaerabikira mu senta namba ey'essomero eritali pimbas kitegeeza nti eh, kiba ekiwandiiko ekyo ate yunebwa era weevaayo n'ekikuba hmm. nti tetukimanyi neleeta n'obukakafu nti aa hmm. eno senta eno index number hmm. kuba senta number ne personal number byebikola index number eh, nti eno index number erabikidde mannya bwegati yamwezi bwati muwala kati naffe ng'essomero tuvaayo ne twegatta ku bujulizi obwo mm. ne tugamba nti ebiwandiiko ebyo mm. ebiri mu saturation ng'essomero mm. ah, tetubimanyi tetubimanyi kaŋŋenda awo edmaster okusinziira wano okunoonyeeza ah, kwange kwenakoze kutonotono ah, kulaga nti essomero wano wetuli wenjogerera erya pimba secondary school lirina okusinziira ku biwandiiko bya segirinya lirina u 0053 mm. mm. nga segenya yali uh, omuyizi wa ataano muabana mm. ng'atuula siniya ye eyokumeka eyokuna mu kino tulaga wano wansi nti uh, oluzungu yafuna nnya uh, cre nafuna taano history mukaaga obwangungu geography taano mathi n'ebirala ebigenderako naye okusinziira ku uneb hmm. ye yagambye nti senta uh, namba eno ya u 053 hmm. ekisooka ya mengo ekyokubiri hmm. gundi zino uh, scowers zino nga bwe ziri zamuwala za linnya lya muwala kati awetuyebuliza okusinziira ku myaka gyomaze mu pimba secondary school ddala omuyizi omuyaga ebyo ebimwogerako bikorresponding ne max ezo wamala dalaus e, e, e, ensonga eyo mm. erinnya eryalabikidde mm. ku biwandiiko ebyo lirimba nnya ga segirinya richard mm. segirinya richard eyasomerako ku pimbasi pimbasi eya center number u 1549 pimbasi eya box number 1173bwobanoonya adress yekifo tweginoonyeza kulinnya lyokka hmm. kubajja okusanga amanya eh, nga amasomero mangi gagabana amanya eh, hmm. mangi sijja kgogeraho kuntonetugamanya naye kati owongera omwonyereza adress hmm. nti noga kati wegagabana amanya tegasobola gabana center number Eh, waliwo ebintu byogenda mumaaso nokolaki mm. okunonyereza mm. kati nolekawo benefit of doubt nolekawoko okubuusabuusa okwo nga bwolindirira ekisingira ddala okuba ekituufu kubanga mm. kituufu nti muli ku pimbas okiraba eyalabikiddepimbas tuli wano mu kawempe stage ya mambule mm. era tuli mu zone ya kisenyi mm. e, parish eriwayise wanu mm. era bwotuuka ku ofiisi zabakama ba faradc mm. ku gaza road owetera awo bwotuuka kupimba stage ya mm. mambuli mm. bweoba oyitidde bwayise mm. ku bitaala mm. era bweoyongerao katono mu maaso noga koma ku ofiisi ya e rdc mm. tuli kinya nampindi ne ofiisi weeri kati bebiwandiika ebyo mm. okujjako ngu ozze munkakasa hmm. nti ebiraga adress eyawano nga bwengezambadde mm, nambye hmm. nti ebiwandiiko ebize bisaasaana hmm. birabikira mu linnya erya pimba sekondsb naye ate tebyongera kukkaatiriza obubonero obwenkomeredde obulaga pimbas kwobwogera ku pimbas wali otugambye eh. pimbas nogobera center number mm. nebox number esinga omuntu aba aleesa ebiwandiiko ebyo nga biraga pimbas mm. center number u 1549 mm. nebox number 1173 kati yo yunebo ateebeera nezisiriyo namba akiraba kati ffe awo tuba tugenda kukwata kubanga ye okusinza kwebipimo ebweyegamba okusinza ku siriyo eh, eh, nnamba eh, hmm. bino tebikoresponinga na pimbas secondary school omukulu segirinya muhammad eddoboozi lyekawene lyeyagamba nti nno yabifunira wano wenyini ndozoyinza nokulaba ah, gundi zino ah, mukameraman wange mpaningirako kaawo abantu balabe nti ddala tuli wide master ezo zonazona zemulabe ezo muyinza okulaba nti okuva wano paka wano ngabikontainingibwamu ebintu bya segirinya muhammad naye olwobudde na buli kimu tetujja kugenda nti oba tutandika okubikula nti oba mukibuuzo eh, bwekiti obanti oba mukigundi bwekiti eh, oba yafunabw ati aa tetujja kubikolaki tetujja kubigendamu so akatugezeeko ah, okutuwa nimax ezisembayo hmm. omuyizi ono yatuulamwaka ki hmm. okusinziira nga gwidimansit hmm. kubangi baze bakimbi mm, kubanga omwezi ono yatulamu akaki mm, kubanga okusinziira mm. uh, ku okusinziira ku kusegirinya muhammad uh, pimbas secondary school mu mwaka gwa 27 yali yewangulidde weyatulira esifo nekitutegeeza nti mu 209 nekingagala okugiramu katonyo yedmaster kuba kati ebiseera ebisinga mujja okwagala okumanya ngaobuuza hmm. hmm. kati nange mba mbuuzizza gukkiriza nti ebyo ebiwandiiko hmm. honorable yeyabitadde ku mikutu migatta abantu oba okusinziira eh, kukimuli olowooza nti byebituufu okusinziira ku bisaki wange gwenkoze uh, wano waliwo uh, ne stampu ya registra hmm. ngaagezaako okumukakasa nti hmm. mukulu uh, hmm. genda awesimbawo ku bwaki ku bwemupi wekimiizi ebiwandiiko bino yali yabikolaki yali yabitereka mu fayiro yewaka kubanga era gundi ezo ziraba ziri so genuine tosobola kuziteekaawo ekimuziri ebiwandiiko hmm. munansonyiokebera kubudde hmm. nina okudduka nfune ebibuuzo byabatugenda kuta mudakiika biri zokka so kyembadde ngamba nti siibula hmm. naye nga abantu obagamba obagamba byawano si byawano yasomera wano ayinza okuba ebibasanga yasomera wano naye nga yakoma mu ff3 fenga essomero eh, nange eh, nga dalaus ah, tetusobola kwegatta mu kulimba ggwanga edmanster uh, ekyokubiri hmm. tubanyonyodde hmm. nti center number yaffe eri u 1549 etalabikidde ku ebyo hmm. kati waliwo ekintu kyoddamu nga kiziiza okubuuza ekirala okiraba eh, bwe mba nkunywa okitegeeza kuba waliwo kitwandiisa oba fojale okiraba ekitegeeza nti omuntu ayinza okuba bw'aba ategeeza wano ngaageza okola ekyefaananyiriza nekyawano hmm. eh, naye ekicupuli eh, kisigala kkikicupuli kyenyiza okugamba nti ebiwandiiko ebyo ekyamazima hmm. tetubimanyi nga pimbasi era bwekiba nti bikozesebwa hmm. okugyayo ekifaananyi ekyawano okulowozesa abantu nti omuntu abaddewo n'atuulirawo tukivumirira kikyamu ekikyamu eh, era sikyabwerufu Eh, naye nga ebisingako awo mm. nsaba tubebagumiikiriza fenga esomero information eyetagisa eh, okuba nti tuwa mu kiseera kino mm. tugiwadde mm, tulowooza nti ebisingawo koti ejja kutandikiraawo ejja kukako yena gwekikwatako agende azikule ebipapulo ebituufu byebetaaga bwekibanga ddala kiringa bwe tukisuubira nti byateekebwayo hmm. eh, naye tugumiikirize tulabe ne kooti kyenaaba ekoze ki kyenaaba esazi naye nga kulimakiyo esembayo ngaotusiibula hmm. ogenda siibula ddalamu batulina okuta ogenda okime ebibuuzo era akadde kukankunga eh, ah, mm, tugamba hmm. nti ekitegeeza siibwawano ngatandise ngamba mm. honorable segirinya mm. yasomerako wano ku pimbasi mm. nga waze nga akyogeraasomerawoko kubanga yagamba yagendako nekaddugala ayinza okuba yasomerawo nakoma mwesitu ngabananga benasomeramu kusezibwa <laughs> secondary schoolkiwemuko obudde eh. tukiwemuko obudde mm. najja kubaabeku kyakolaki mm. eh, kyatangazako eri eggwanga mm. eh, akyasirise musajja mugezi ajja kubaayo abekulengerna ebizenga byogerwa naye nga kyekyo yasomerawoko esebo omulungi aliko nol media zigana n'ekigeryanza nnyo olwa edman star wamala ddala wesi okutuwa omukisa eh, okuba nga ah, tuzze ah, tutegeeragane ah, tumanye ddala segirinya muhamba yasomera wano baleeta <laughs> ebibuuzo ebyomuwala bibye si bibye mumanyi abalinze twagala nnyo okusoma nange nalaba buggulu ebyawo nnya mukaaga bbiri satu emu neŋamba eh, omusajja ali mugezi mpozi okutereezamu mbadde nsomoolire wano nga ole bakiraze nti bamweganye nti tebamulabangako mm. ah, olumi ndowooza olwo lwamawulire naye ngaekituufu kiri nti mm. yasomerawoko mm. naye kyetuwakanya ngaessomero nti empapula ezo eziyitiŋgana si zaffe ate kanzireko katonda dakiikemu <laughs> nga bunganaye obunzizaayo eh. kankubuza akasemberayo ddala bwaba yasomera wano mm. sini yafo yagitulira wano oba nedda sini yafo eh. sinafuna bukakafu kwekyo mbu yagituulira wano omulungi alikomedia ziganda ndoza ebigambo bya edmanster dalaus mm. wamala mm. mubiwulidde tuddingane olundi ah, mwekumireko temuvaawo